Was geht ab, Guys? Der Hooper wieder mal hier. Und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht ja gerade hier, hier ist ein komplett neuer Hintergrund. In dem Titel dieses Videos steht aber nicht hooper folge Wieso? Da es keine hooper folge ist. Und was heißt das? Ja, was das heißt, das ist wahrscheinlich klar, denn in der letzten Zeit haben wir jeden Monat vielleicht ein Video gemacht. Das ist schon ziemlich selten. Und in der letzten Zeit haben wir nur hooper folgen gemacht. Das heißt, meine Freunde, dass hooper folgen einfach Projekte sind, bei denen ich mich so anstrenge, dass das einfach einen Monat dauern kann. Das heißt, ich schneide wirklich 18 Stunden. Ich habe 5 Stunden Videomaterial. Das ist der Wahnsinn. Es geht zum Kopf, Alter. Und da dachte ich mir, ja, ich mache doch einfach was ganz Neues. Aber das Problem war eigentlich, dieses Video sollte eigentlich nur eine Hooper-Folge sein. Aber mein lieber PC löscht einfach mal 30% des Videos damit ich das jetzt wieder regeneriere, und das dauert dann mehr als das eigentliche Schneiden und Drehen, zusammen noch ein paar Wochen drauf, ähm, zwei Monate und da hatte ich eigentlich gar keine Wahl. Ich dachte mir einfach, es ist in der Zwischenzeit so viel passiert, da kann ich doch euch einfach das mal erzählen und es ist einfach nicht sehr Schneiden. Ich werde es sehr schnell schneiden. Ich will dieses Video einfach so schnell schneiden wie möglich, damit es nicht schon wieder so ein riesiges Projekt wird. Wir brauchen Zeit. Und ich glaube, wir beginnen gleich mal mit dem ersten Punkt. Ja, ihr habt es gerade gelesen, es ist echt komisch, aber jemand, der nicht mal die 90 Abonnenten hat, hat ein Merch-Artikel. Und tatsächlich, es ist wirklich so, obwohl, nee, es ist noch nicht so. Einen Moment. So, da haben wir äh, das gute Stück hier, äh, machen wir es einfach drauf und 3, 2, 1. Ja, es ist vollbracht. Wir <laughs> haben... Okay, diese, dieser Trick ist so komisch. Und ihr seht hier einfach mal meinen Merch. Ihr seht äh, diese Schrift und es ist noch nicht erhältlich, das ist nur ein Prototyp. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Service. Man kann sich das noch nicht bestellen oder gar vorbestellen. Allerdings kann man sich das reservieren. Das heißt, ihr könnt mich einfach bei Instagram anschreiben, denn es gibt schon sieben Leute, die das reserviert haben. Es wird dann auch noch ein bisschen abgegradet, das Design die Zuschauer auf diesem Kanal angeht, vielen Dank natürlich an die neuen Abonnenten, an die, die mit mir durchgehalten haben und natürlich an die, die jetzt neu dazukommen, weil wir haben bald die 100 erreicht. Mal sehen. Und Leute, ich habe einfach so vielen versprochen, dass die Zuschauer der Woche werden, aber ich habe das irgendwie so lange nicht aktualisiert, diese Anzeige. Am Ende dieses Videos blende ich nochmal einen Kanal ein, zufällig, also, also bleibt drauf. Ja, machen wir doch gleich einfach mal Genau, die Hashtag 100 Challenge. Diese sogenannte Hashtag 100 Challenge könnt ihr mir einfach mal per äh, über einsenden, YouTube, YouTube Forum, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, überall YouTube Forum, Twitter, Snapchat, Instagram, also alles. Außer Facebook. Auf jeden Fall könnt ihr mich da anschreiben und mir zum Beispiel Hashtag äh, Bottleflips oder Hashtag Niesen schreiben, die glücklichen 5 Gewinner. Also wenn derjenige zum Beispiel Hashtag Bottleflips geschrieben hat, dann muss ich diese Bottleflips machen. Aber nicht einfach so, sondern genau 100 Mal. Deswegen heißt es ja auch die Hashtag 100 Challenge. 100 Mal vor laufender Kamera wird das passieren. Das heißt, ihr könnt schon jetzt in die Kommentare schreiben, was ich so machen soll. Ich veröffentliche damit diese Challenge. Also schreibt mich an. Egal. Boah. Genau, und zwar ist, uh, äh, what the f Hashtag Websites. Viele haben das schon bemerkt, aber ich sage das nochmal. Und zwar, hier seht ihr die Website. Was da ist, ist, ja, erstens könnt ihr mir direkte Nachricht schreiben. Das heißt, ihr könnt schon mal ein paar Hashtag 100 Challenges da ähm, mir schicken per Website. Außerdem seht ihr die neuesten News Ihr könnt noch bei einem Forum teilnehmen, wenn ihr euch anmeldet. Das könnt ihr auch per Google Plus machen oder per Facebook. Dann könnt ihr da teilnehmen und da könnt ihr Leute abonnieren, Beiträge schreiben und weiteres. Und das erwähne ich natürlich in meinen Videos. Klickt doch bitte auf den ersten und einzigsten Link in der Beschreibung. Kommen wir nochmal zum Merch. Und zwar ähm, musste ich im Russischunterricht, also in der Schule habe ich Russischunterricht, musste ich eine Werbung machen für ein Produkt. Und da habe ich einfach mal hä, mein, diesen Merch einfach mal als Produkt ausgeliefert. Ich musste halt eine Werbung drehen und das seht ihr jetzt. Вот это продукт. Я вам представляю футболку марки Хупа. На первый взгляд это нормальная футболка, но есть и особенности. Она темно-зеленого цвета с логотипом Хупа. Она из тонкого материала, но все равно прочная. И каждому подходит по стилю и росту. Покрой футболки называется long shirt, который сейчас в моде. И это только за 699 рублей. Только на канале Хупа и на сайте. Лоу. Ja, also ich würde sagen, ziemlich gut geworden. Allerdings ist das jetzt nur auf Russisch. Viele haben über mein Logo oder beziehungsweise über mein Profilbild diskutiert. Auf Instagram, sowohl auf YouTube. Und jetzt will ich mal über das Profilbild auf YouTube reden. Und zwar habe ich ja dieses Monster hier. Da dachte ich mir, mache ich doch lieber dieses Bild hier hin. Als Profilbild auf diesem Kanal. Was von den beiden findet ihr am besten? Das könnt ihr genau jetzt in der Infobox abwählen. Hashtag Monster, das oder Hashtag Monster 2.0. Wählt Und noch etwas, und zwar die Abstimmung oder die Umfrage bei Instagram. Und zwar habe ich euch gefragt, was der dümmste beziehungsweise der typischste Name ist, außer Kevin. Haben mir sehr viele geschrieben, Kevin. Kevin ist der einmalige typische Name. Aber es gab noch zwei Namen und zwar Chantal, Franz. Das sind eure Meinungen. Und zu guter Letzt Dragonplay Z oder Dragonplay oder Dragonplay Ihr wisst ja, er war sehr kurz auf YouTube, das heißt so kurz, dass ich nicht mal weiß, wie man seinen Namen ausspricht. Und er meint, er macht weiter mit YouTube. Und zwar wird das wahrscheinlich in den nächsten Wochen schon da sein. Er hat gesagt, er macht keine Infovideos mehr und er macht Minecraft, FIFA und WWE. Ich sage euch dann, wenn er sein erstes Video macht oder beziehungsweise mehrere Videos. Seid gespannt. Ich bin's auch. Und jetzt zur Endcard. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dreht mir den Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Das würde mir nämlich zeigen, dass ihr immer noch aktuell seid. Wie gesagt, nicht vergessen die Abstimmung in der Infobox. Und schon mal unten in die Kommentare die Hashtag 100 Challenge und äh, wie hier alles das aussieht. Ob das wirklich ein guter Hintergrund ist und äh, die Softbox kommt. Also schreibt das bitte in die Kommentare, ob das alles gut ist. Wie gesagt, der Link zur Website ist der erste und der letzte und der einzigste Link in der Beschreibung. Wenn ihr auf jeden Fall neu seid auf diesem Kanal, dann könnte ich euch dieses letzte Video empfehlen. Das ist nämlich der Instagram Remix in 30 Sekunden heißt das. Und wenn ihr dann denkt, dem folge ich, dann könnt ihr hier draufklicken, dann könnt ihr mich abonnieren, denn die Hashtag 100 Challenge, die wartet nicht, die ist schon öffentlich. Like Fresh. Und ja, wahrscheinlich kommt nächste Woche noch ein Video.